alaben argi dugu Euskarak ofiziala izan behar duela lurralde osoan. Eta horretarako, urrats sendoak eta hausartak eman behar direla araudiz berri baterantz. Euskara ospetxarreko egoeratik aterako duen araudia. Eta behin behin goz, amaiera emango diona azerriko hizkuntzei, hau da, ingelesari, frantsesari eta alemanari, Euskarari berari baino balio handiagoa ematen dion zonifikazioari. Hori dela eta, gaur, Euskararen legean martxan jarri zela ospatzeko bezperan, eta Nafarroko gobernua osatzeko hauteskundetarako bost hilabete eskaz falta direla, idatzi bat eman diegu talde parlamentarioei eta bertan eskatzu diegu gobernuko departamentuetarako prestatutako hizkuntza planak alik eta laisterren abian jartzeko konpromisoa hartezatela.